В Україні вшосте продовжили воєнний стан і, відповідно, загальну мобілізацію. Наразі її темпи зросли, відмічають військові. Це зумовлено тим, що Збройним силам України необхідно поповнювати особовий склад для освоєння нової західної техніки та поповнення втрат. Темпи мобілізації, які ми бачимо зараз, вони очевидно є вищими, ніж були півроку тому, але вони пов'язані з тим, що Путін довів до величезних цифр плани по мобілізації з того боку. Військовозобов'язані, які проігнорували повістку, можуть бути оштрафовані або притягнуті до кримінальної відповідальності. Начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ СУ Роман Горбач зазначив, що громадяни, які не служили, відправляються на фронт тільки після ретельної підготовки. Вона триває мінімум один місяць, повідомляє Радіо Свобода. За його словами, адміністративний штраф передбачено, якщо повістка була вручена з метою уточнення військово-облікових даних. Однак, якщо військовозобов'язаний вже пройшов медогляд, отримав повістку про прибуття на військову службу і не з'явився, йому загрожує кримінальна відповідальність. Згідно українського законодавства, після ведення воєнного стану військовозобов'язані повинні були самі прибути до військоматів та стати на облік. Але дуже багато хто цього не зробив, тому зараз дії військових з центрів комплектації виглядають більш жорсткими. Зрозуміло, що всі люди різні, хтось боїться, що є нормальним природнім явищем. Але є й хитросраки, які не вилазять з ресторанів та продовжують нахабно себе поводити й дотепер. А як бути з блогерами-адвокатами, які самі для перемоги нічого не роблять, та інших відмовляють брати повістки? Вони або працюють на ворога, або через власну дурість шкодять захисту України. Так чи інакше, без уваги зі сторони, як мінімум військових, вони не залишаться. Слава Україні!